Geokompozyty sorbujące wodę to technologia umożliwiająca lepszy rozwój roślin. Niwelują problem niedoboru wody w czasie suszy czy urlopu. Przy optymalnej pielęgnacji rośliny rosną szybciej. Geokompozyty mogą być stosowane do roślin doniczkowych, ogrodowych oraz zieleni miejskiej. Na plantacjach truskawek i malin zwiększają plony nawet o 35%. Stosowane na skarpach drogowych i wałach przeciwpowodziowych zwiększają ich trwałość i bezpieczeństwo. Geokompozyty jako pierwsze w kraju zostały skomercjalizowane w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie są dostępne na rynku pod nazwą Hydrobox. Ich stosowanie jest proste. Wystarczy je namoczyć, ułożyć pod bryłą korzeniową i gotowe. Zrealizowano w ramach projektu geokompozyty sorbujące wodę innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.